સો હેલો ફ્રેન્ડ્સ અત્યારે હું છું વિરાર એક્સપ્રેસમાં અત્યારે હું છું જુહુ બીચ ઉપર તમે જોઈ શકો છો મારી પાછળ જુહુ બીચ બહુ પબ્લિક છે અત્યારે અમે લાસ્ટ ટાઈમ આવ્યા હતા તો અંધારું હતું અને એરોપ્લેન તમે જોઈ શકો જાય છે એરોપ્લેન બહુ જાય છે અહીંથી એરપોર્ટ છે એટલા માટે અને બહુ પબ્લિક છે જુહુ બીચ પર આમ એક ચટાઈ લીધી છે નીચે બેસવા માટે ત્રીસ રૂપિયાની શાંતિથી બેસાય એટલા માટે અને એક કપ ચા પીધી બીજું કંઈ કશું કર્યું નહીં અને મારી પાછળ એક સ્ટેચ્યુ બનીને એક ભાઈ ઊભા છે તમે આઈ થિંક યુટ્યુબ પર જોયું હશે સ્ટેચ્યુ બનીને ઊભા રહે છે તમે જોઈ શકો છો આ ભાઈ સ્ટેચ્યુ બનીને ઊભા છે જો બધા નીડો આવીને ફોટો પડાવે છે ક્લિક કરાવે છે આગળ નારિયેળ બહુ મસ્ત મળે છે સિક્સટી રૂપીઝમાં આપણે ત્યાં જે નારિયેળ મળે છે એના એ ટાઈપના જ હોય છે મોટી સાઇઝના હોય છે નારિયેળ પણ એની ક્વોન્ટિટી જે પાણીની ક્વોન્ટિટી હોય છે એટલી બધી હોય છે એટલી બધી હોય છે તમે બે જણા પી તમે બે જણા પીવો ને તોય ઓછું પડે તમને મતલબ તોય તમારાથી પી ના શકાય એટલી બધી અને અંદરથી જે મલાઈ નીકળે છે તમે ખાચ કરો મળે એટલી બધી મલાઈ જુહુ બીચ પર શાંતિથી બેઠા છે બધા બેસવા માટે જ આવે છે મોસ્ટલી એન્જોય કરવા જ આવે છે જુહુ બીચ પર મુંબઈમાં છે બહુ જાણીતું છે તમે બધા જાણતા જશો જુહુ બીચ વિશે એકવાર એટલે અહીંયા આગળ શાંતિથી આવીને બેસજો અમે લોકો દસ ત્રીસ રૂપિયાની ચટ્ટાઈ લીધી છે બેસવા માટે ભાડે તમને પણ મળીએ છે અહીંયા આગળ અમે આવશો તો તો શાંતિથી બેસો કપલ માટે તો બહુ બેસ્ટ જગ્યા છે અને ફોટો ક્લિક કરાવો અહીંયા આગળ બધા ફોટોગ્રાફર્સ હોય છે ફરતા હોય છે એમની જોડે એકાદ એક ફોટો ક્લિક કરાવો તો અમે સેલ્ફી તો પાડતા જશો મોબાઈલમાં પણ એ જે ફોટો તમે પડાવશો એમની જોડે એ તમારી યાદગીરી રહેશે આખી જિંદગી આખી લાઈફ લાઈફ ટાઈમની મેમરીઝ રહી જશે એ ફોટો તમે ઘરમાં એને મૂકી શકો છો ગમે ત્યારે તમે પાંચ વર્ષ દસ વર્ષ પછી પણ તમે જોશો તમને મુમેન્ટ યાદ આવી જશે એટલે એક વખત ફોટો ક્લિક કરાવજો two men पाखिर स्टैचू मैन ऑलवेज है जुआ मल से जुहू बीच पर ऑलवेज जुहू बीच पर जुआ मल से तो सेल्फी बन ले જુહુ બીચ પબ્લિક જુઓ તમે asu. Asu. <laughs> આ શું આ શું હવે ભલે રી પહેરેલો હવે જો તો ये હવે જો તો इधर देख शुभम इधर देख इसको क्या बोलते हैं candy frock candy flag candy flag ने તો હવે જઈએ અહીંથી પતી ગયું છે અમારું કામ અહીંયા આગળ ફરીને થોડું ફરી લીધું અમે લોકોએ થોડું ઘણું જે ફરવાનું છે બસ હવે જઈએ છીએ ઘેર ટ્રેનનો ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે ફટાફટ ઘેર માટે નીકળીશું અમારું કામ પતી ગયું છે જો બીચ પર પણ ફરી લીધું છે સો ઘર તરફ પ્રસ્થાન કરીશું